नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई साथीहरूलाई आज म फेरि टिकटकै भिडियो लिएर म हजुर सामु उपस्थित भइरहेको छु मैले पछिल्लो समयमा पनि मैले टिकटकै बारेमा भिडियोहरू पोस्ट गरिसकेको छु साथीहरू यदि हजुरहरू त्यो भिडियोहरू मिस गर्नुभएको छ भने मैले त्यो भिडियोहरू यो यो भिडियोको आई बटनमा राखिदिएको छु साथीहरू हजुरहरूले आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ टिकटकको पछिल्लो समयका भिडियोहरू साथीहरू हजुरहरू मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरू यो मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोको तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब बटनको छेउमै रहेको बेलायकन बटनमा पनि प्रेस गरिदिनुहोला ताकि हजुरहरूको मोबाइलमा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरू पुग्नेछ साथीहरूलाई आजको म यस भिडियोमा आजको यो मेरो भिडियोमा म टिकटकको रेटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु टिकटकले पछिल्लो समयमा जुन किसिमको एक एक किसिमको नकारात्मक रेटिङ कायम गरेको थियो अब त्यो त्यो रेटिङ रहेन साथीहरू टिकटकले मे ट्वेन्टी वानमा वान पोइन्ट टू रेटिङ थियो साथीहरू अब यसले वान पोइन्ट टूबाट रेटिङ वान पोइन्ट सिक्स पुऱ्याएको छ साथीहरू यसको अर्थ के हो भने अब टिकटकले बिस्तारै आफ्नो गाइडलाइन्सहरू सुधारेर अगाडि बढिरहेको छ साथीहरू टिकटकले एक किसिमको सबक सबक मिलिसकेको छ कि अब युट्युबसँग उनीहरूसँग प्रतिस् प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा अब टिकटकले बुझिसकेको छ साथीहरू जसले गर्दाखेरि आफ्नो गल्तीहरूलाई सुधारेर र आफ्नो गाइडलाइन्सहरूलाई सुधारेर यसले आफ्नो अस्तित्व अब बचाइरहनेछ र टिकटकका जो लभर हुनुहुन्छ टिकटकको जो फ्यान हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो अत्यन्तै खुसीको कुरा भइरहेको छ साथीहरू अब मलाई लाग्छ टिकटकले आफ्नो अस्तित्व बचाइरहनेछ र प्ले स्टोरबाट यसले डिलिट हुने छैन यसको डिलिट हुने छैन र यो कुनै पनि ब्यान्ड हुने छैन भन्ने विषय अब यसले बिस्तारै देखाइरहेको छ यसको बढिरहेको टिकटक रेटिङले साथीहरूलाई आजको यो म भिडियोमा यति नै भन्न चाहन्छु र टिकटकको बारेमा नयाँ नयाँ अपडेटहरू पछिल्लो समय पनि दिइरहनेछु म साथीहरूलाई यस्तै यस्तै किसिमको जुन भिडियोहरू जुन के कस्तो रह्यो उतार चढावहरू टिकटकमा एप्सहरूमा उतार उतार चढाव के रहेर भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई आगामी भिडियोमा पनि बताइरहनेछु म हजुरहरू सामु बिदा हुन चाहन्छु म अमर लामा टेक्निकल लामाजी च्यानलबाट आफ्नो साथीहरू हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला सी